Вратарь здесь. Оп, оп, оп, оп, оп, оп! И тут еще поедет. Здесь, смотри, правда. Голодная. Во, как хоккей бегал. Ой. Двумя. Ну, <laughs> Что, хиромантию? Жопу тебя хиромантию. Хер твою хиромантию. Да интересно. Что там сказали? То, что у меня страсть к алкоголю, я могу сопиться. Да, да. Ты можешь сопиться? Сопиться. Мне тоже говорили, Галь. Да? Я говорю, то, что я тоже сопись, Галь, значит, мы с тобой поженимся. По пьяни, да? <laughs> мозгов. Что? Кто тебе такую херню сказал? Знаешь, херню? Да? Ну это понятно, я это знал. Это я бы тебе даже мог сказать. Ты меня назвала херню. Типа. Потому что я буду жить Да? Да. Про это я бы не сказал. уже играть, что ли? Нет, они не играют. Это разминка. Так напил. Пять парней. А. Машину. Забивай. Ой! Ой! Ой! <laughs> Вот, один, Я не помню, что мы руку смотрели. Ну-ка, определи что-нибудь там. Потому что у меня есть... Ну, покажи свою. Вторую. Это у меня олень еще мужчине раньше знаешь, что? Ну, супер мега братарь. Жизнь у тебя будет однородная и нудная. Жизнь будет долгая и нудная. А ты что, это не понимаешь? Конечно бега. Давайте, Кого? Гони сыр, да. Сейчас оплачу. Гол. Ой, хорошая, да. Падает. Санек. Санек, Санек. Ой, корова. Ну, забивай таких. Играй, играй, играй. Че, не было? Красавец, попал. Ладно, и красавец. Девать! Узбекистан в большом составе сегодня никогда. Один, один. Вратарь у них вообще мне радует. Кого? Узбек. Ну, Такое чудо. Где? Он? С тобой сразу. Гол. Не было, не было гола. Пасы, а пасы. Нет, никуда ну не пишу куб, что засунуть.